эки барак кагазды алабыз бири таза экинчиси майланган же мом келгиле аларга бир аз суу куюп көрөлү таза кагаз бетинде суу жайылып момдолгон баракта тамчы болуп чогулат биринчисинде суу кагазды нымдайт экинчисинде нымдабайт коет дешет молекулалардын бири бирине тартылаарын унутпаңыз тартуу күчтөрү суу молекулаларынын ортосунда да суу менен кагаз молекулаларынын ортосунда да аракеттенет кадимки кагаз молекулалары менен суунун молекулаларынын ортосундагы тартылуу күчү суу молекулаларынын ортосундагыга караганда чоңураак ошондуктан анын үстүнө суу жайылып кетет экинчи учурда суунун молекулаларынын ортосундагы тартылуу күчтөрү суунун молекулалары менен мо молекулаларынын ортосундагыга караганда көбүрөөк ошондуктан суу тамчы менен чогултулган